argazkilaria. Nik esango nuke argazkilaritzaren teknikak erabiltzen ditutela ba, proiektu ezberdinak garatzeko. Eta azken aldin eta kasu honetan bereziki e, ba, funtzio sozialak dituzten proiektuak aurrera e, ateratzeko erabiltzen eta argazkilaritza irutu zaitelako azkenean sormena dala e, kanal bat e, gauzak mugitzeko ba, jaso nun proposamena izan duzan egitea mural handi bat e, astigarrako emakume, emakumeon plaza berria izango dan hortan, ez? Neko hasieratikan e, garbi ikuste genuen prozesuak parte hartzaia izan behartzula. Hasieran e, hartu zuten parte edo izena eman zuten berreunda berrogei emakumek deialdi atera eta lau egunetan edo eta, seitu hasi ginen argazki saioak egiten, hasi eran ba, ama bosto gehiko taldetan. Argazki saiotan saiatu geha dinamizatzen. Gure helburua izan du da, ba, pixkat magia sortzea, energia, ez esan deguna. Eta, bueno, netzako hortan imprescindiblea izan da, gu mugimenduan jartzen. Orduan, ba, oso sinpletatik, ba, egin salto txiki bat. Eta, bueno, ba, salto txiki bat etikan bezua luzatu, geho bukaeran ja, bueno, poderosa total, ez? Orduan, egia esan, e, ba, uz, uzkurtuta etorri dala jendia, baina lortu degula, ba, pixka martxan jarrita, bai, ba, oso modu naturalian e, eh, pasada, eta eta jendia, egia esan, oso, oso eskertua, eskertua ez dakit, ondo, ondo pasan. Bai saiatu gea adin berdinetako emakumeak sartzen, limiteak jartzen dituzten emakumeak adirazten ere bai. Indarra, goxetasuna, oza, kontraste, energia kontraste ezberdinak. Eta alik eta zabalena, eh? Epa dago azte garragan, aritu izena duen eh, kolektibo bat, bueno, balan handia eginduna duna, eh, emakumen aurkako indarkeria salatuz, emakume kolektiboekin eta emakume Bai, emakumearen inguruan e, eh, lan handia egin duen eh, kolektibo bat gainea e, eh, txiki ez izan zerbait oin mundu zira zabaldu den proiektu bat da eta bueno, ba, kolektibo honek matazak egiten ditu eta mataza horiek ere adirazi dira e, mural hortan. Eta bueno, azkenian argazkiak egiteko ba, erabili ditut bai argazki kamara digitalak eta probatu dut baita ere e, eh, kamera analogikoekin eh, lana egiten. E, eh, kamera analogiko intervenitu edo tunetu ekin. Egiazan, no, e, diseinuaren zatia oso, oso komplejua izan da, izan da oso laboriosoa eta bueno, azkenian pieza gora, pieza bera, eskubiago, horiago, urdinago, moreago, bueno, ba, hortxe ibili geha e, burrukan, eta bueno, ba, planteatu da e, diseinu bat. E, asmo zen, pixka bat, e, diseinu horrekin esperimentatzea, eta bueno, ze, ze eskuzko tasun bizkate ematea, eta horregatik kan, e, Iñaki Rifater litografoarekin kolaboratu dut, egin nola bat jera haitu ginen kolorekin eta pigmentoekin e, experimentatzen. Eta, bueno, ba, e, eman genion gure buruari aukera experimentatzeko litografiarekin, eta, bueno, emaitzak etzian izan aurreikusi genitunak, eta, bueno, azkenean egin genuen e, originalarekin egin dugu aurrera. Eta, bueno, ba, orain kristalean serigrafiatuko da irudia kristalean inkurustatuta jongo da. E, orduan, bueno, azkenean aukera hauera hartu zen, azkenean nahi irautea, ez? E, muralak e, denbora. Eta, bueno, ba, kreston izango da baita ere, ze azkenean berrogeita bost metro dia, orduin inbartia ez dizkoa dena seguido, e, zatika jongo da, montatu behar da kristala baita ere, ba, irudiak jarraipena izateko zazkenean bueno, irudiak ez dira baldosa individualak, osea, jarraipen badaukare bai. Pentsatu nahi dut, e, eh, murelak transmitituko dula e, astigarragan e, bizitzen ari dan prozesu hori, eta nik esango nuke dela ilusioa momentu honetan. E, jendeak bere sentitzea murala, hori usutu dake, horretarako egina dago, oza, murala denontzako da, denona da, denon artean egin dugu. Eta espero dut, bueno, ba, hori, e, ilusio hori piztea, eta gogo hori piztea, eta identifikazio hori e, e, piztea emakume eta gizonen artean. egun on guztioi eta mila mila esker gaurko ekitaldira etortzeagatik. Gaurko inaugurazioa ez da plaza soil baten inaugurazioa, baizik eta identitate, energia eta emakumen anistasuna simbolizatzen dituen plazaren inaugurazioa. Mila esker, bertan parte hartu zenuten emakume guztioi. Gracias a todas las mujeres de Astigarraga. Eta bueno, balio bezala plaza honek, ba herri honetan, momentu honetan bizitzen ari da, ba, indar hori e, bideratzeko eta biltzeko. Eskerrik asko.